אני, אה, אני בזמן הזה שלא צילמתי עצרתי כזה שרת, תסתכלו. אולי הראיתי כבר סרטון עם שרת הקודם, אבל עדיין. זה שרת חדש, שתבינו. הנה. אה, כי השרת ההוא מת, אז אם אה, תיכנסו לשרת הזה, והנה, תסתכלו. אנחנו פה התחלנו כבר לעבוד, יש לנו פה כל דבר שאתם רוצים, אפילו אני יכול להביא... הראשון ש... החמישה ראשונים שנכנסים מקבלים אדמין, וגם מקבלים את הקיט הזה. אני לא צוחק. אז כנסו הכי מהר שאתם יכולים חברים, ויאללה. ביי.